des de la Fundació NADA eh, estem fent adaptacions per, per, facilitar la, bueno, per facilitar el dia a dia dels usuaris, fent coses, detalls per, per poder emportar-nos des de, des de l'impressió 3D. Bueno, dins dels centres penitenciaris és que és la, la, és la finestra al, al món. Normalment el, eh, poden accedir a la premsa digital i a, a YouTube i a part d'unes bueno, de, 2.000 pàgines que estan obertes. Llavors això, si permet, no desconnectar del tot de, de, de lo que passa en el dia a dia. no sé cómo explicártelo, es que es una pasada, porque mm, te sientes bien, te sientes viva. Y luego voy aprendiendo poco a poco, estoy muy contenta, haces amigos. Hacemos más mayor y no lo entendemos ahora cosa de ordenador ni nada, y entonces yo, si tengo tienda, trabajando y voy aprendiendo. "...es cierto que eh, l'escletja digital tal com l'enteníem a finals del segle XX ja no existeix, o no existeix de la mateixa manera, però nosaltres hem pres consciència i hem, i hem posat de manifest doncs, que hi ha altres escletges, com són fruit doncs, de la diversitat, de la ruralitat, el fet de viure doncs, en un territori eh, de poblacions petites i que moltes vegades els serveis bàsics aquests d'internet doncs, encara no hi són. Els Òmnia tenen que continuar mm, aprofitant-se de la seva permeabilitat, de la seva capacitat d'adaptació a la realitat, perquè la, la realitat tecnològica per una banda, però la, també la realitat social, no? que no deixen de, de ser la mateixa, no para d'evolucionar molt ràpidament i cada vegada de forma més accelerada.